Миний нэр Сэрлэн Бат гэдэг. Би Дун уянгийн компани бүлдүүдрийн операцаар ажиллаж байна. Би ер нь бүлдүүдрийн операцаар бол өөрөө бол 2 жил бүлдүүдрээр байсан. Энэ дээр ирээд энийг бас сая авчираад 20 гаруй онд байна. Энэ бүлдүүдр бол ер нь барьж байгаа тех ажлын үр бүтээл сайтай хөнгөн шингэн ер нь ихтэйгээ барьж байгаа дэвтэйхэн ажлын бүтээл сайтай. Бусад бүлдүүдтэй харьцуулахад бол ер нь гүтэн чадал сайтай ер нь сануу төхөөрөмж өөрөө юу их сайтай ардаас юм уу ер нь хүчин чадал сайтай юм байна. Дийлдэхгүй байгаа дараасаа ягаар ухаад авчдаг. Урд төр зүг байгаа сайхан сорог ахын төрөө явцдаг. Хүч сайтай. Тим үлдээд байна. Би бас айл барьж үтж байгаа. А би энэ үлдээдрийг аваад бүр ань өөртөө сайн сайтай үлдээдрийг их сайхан үлдээдр байна. Энийг одоо миний надтай хамт ажиллаж одоо энэ дээр суулцж байгаа ер нь энэ үйлдвэрийг авах хурцууд бол ер нь семийн үйлдвэрийг л авбал ер нь сайн үйлдвэр юм надад санагдаж байгаа. Гүтэн чадал ер нь ажлын үр бүтээл сайтай юм байна гэж би өөрөө бодож байгаа. Тэгэхээр ийм үйлдвэрийг л сайн сонгож аваарай л гэж хэлж байна. Вагнерац томог төхөөрөмж